шнурда термелүүнү козгогон соң анта толкун таралууда бөлүкчөлөрдүн термелүүсү бир тегиздикте болууда бул толкундун жалпак поляризацияланган модели жолуна ичке тешиги бар куту койсок анда шнурдун термелүүсүнүн тегиздиги кутунун тешигине параллелдүү болсо өтөт Кристалдын огу термелүү тегиздигине параллелдүү жатканда поляризацияланган жарык бир октуу кристалдан дагы өтөт